Hola a todos chicos y chicas de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en el mundo y a la hora que estén viendo este video. Estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Es el país que me abrió las puertas hace más de nueve años y hoy decidí hablarles sobre él para que sepan cómo vive un latino en un país tan frío y tan alejado del nuestro. Soy de nacionalidad cubana, pero hace nueve años que vivo en Kazajistán. hoy vamos a hablar de lo que es la ciudad de Almaty. Así que Comencemos. hablando del noveno país más grande del mundo, con una extensión territorial de 2.724.900 kilómetros cuadrados. Su población con respecto a la cantidad de territorio es muy pequeña, algo así como 7 personas por un kilómetro. Tiene mucho, mucho espacio. Estamos hablando que se encuentra en el territorio de Eurasia, con mayor parte en la parte asiática y una pequeña parte en la parte europea, lo cual contribuye a que exista una cultura eh, mezclada de estos dos continentes. Kazajistán declaró su independencia en el año 1991 después de la caída de la Unión Soviética y es el país sin litoral más grande del planeta. Ese monumento que ven a mis espaldas y el parque en general es un memorial a 28 soldados que en la Segunda Guerra Mundial defendiendo un territorio perdieron su vida. El parque se llama 28 Panfilov y además es un monumento a todas las personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En este caso aquí tenemos lo que se llama la llama infinita, una llama que nunca se apaga, también en homenaje a que nunca se debe olvidar las personas que dieron la vida por la paz en este territorio durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Almaty donde nos encontramos en este momento fue la capital del país en el periodo de 1929 hasta 1998. Después pasó a la ciudad de Astana, que actualmente se llama Nur sultan en homenaje al primer presidente de Kazajistán, Nur sultan Nazarbayev. Estamos caminando por la ciudad y queremos mostrarles distintos puntos de referencia y de interés en la ciudad. Hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado de mi amigo David. David, un saludo a la cámara. En este momento estamos pasando por un mercado donde venden flores, todo tipo de flores para lo que son las celebraciones, cumpleaños, cualquier tipo de evento. Así que vamos a enseñarle un poquito, vamos a mostrarle un poquito. Mira para acá. Vamos a averiguar los precios que son. Aquí como puedes ver tenemos las rosas. Estos colores vamos a preguntar los precios. 600 tengue por cada una, es el equivalente como a un dólar y medio aproximadamente. Estamos ahora en lo que son unos centros comerciales. Estos son negocios locales, negocios locales que se pueden ir encontrando a través de toda la ciudad. En este barrio hicieron este complejo de distintos negocios y aquí también se puede ver lo que son parques que hacen para los niños. Donde quiera hacen pequeños parques, pequeños lugares donde los niños puedan jugar. Lo vamos a ver más adelante en lo que son todos los edificios que a pesar de tener un estilo soviético, todos comparten en que tienen parques para los niños y cosas para la diversión de los más pequeños de la casa. Como ya les había comentado, ven las construcciones tienen el mismo estilo soviético, son construcciones que se hicieron en el tiempo de la Unión Soviética y cada una cuenta con su parque, como por ejemplo pueden apreciar aquí, parquecitos que son para los niños para jugar. Los tienen bien bonitos, bien cuidados, bien pintados. Es una iniciativa muy buena que no estaría de más que se utilizara en países como los nuestros para que los niños tengan sus parques es algo que realmente nos lleva inversión de dinero muy grande. ya nos dio hambre, entonces ahora estamos en un lugar, vamos a comernos unos donieres, que es una comida que aunque no es local, no es nacional, se vende mucho aquí, es como una receta árabe turca, específicamente, y ustedes van a ver de qué se trata. Y ahora estamos aquí, esperándola, ya nos empezó a sonar la barriga. ¿Qué tú crees, avisado? El hambre. El hambre aprieta. ¿Tú crees, David, cómo la a eso? Lo máximo. De los dioses. ustedes van a ver con exactitud de lo que estamos hablando. ¿Qué tú crees ¿Mm? Caballero, esto ustedes no me lo creerán. Esta asistadura, en mi vida. Yo había visto este efecto. A ver, llevamos 10 años, 9 años vivo en Kazajstán. Y mira que hay carros soviéticos en Cuba. Nosotros nunca en la vida habíamos visto esto, caballero. ustedes creen de esto? es, que, esto hay que verlo de cerca. Esto hay que verlo de frente. ¿Qué ustedes creen de esto, cabrón? El que sabe, ahí en los comentarios. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué tú crees de esto? ¿Lo Yo nunca había visto eso. Y mira que en cosas soviética Yo nunca había visto el efecto. estamos subiendo Operación Metro Pronto llegaremos a nuestro destino Un lugar muy bonito que le vamos a enseñar Nos están saludando los locales Nos saludando Oh, YouTube, YouTube <laughs> lo que pueden apreciar, esto es en la misma salida allá del metro se puede encontrar no solamente aquí en distintos lugares así, distintas esculturas y arte referente a lo que es la cultura euroasiática, islámica. Una iniciativa muy interesante en la ciudad es poner bicicletas y estas carriolas eléctricas para que las personas se puedan transportar y moverse de un lugar para otro. Tiene su sistema que se paga a través de tarjeta y tiene pagas por horas y tienes la posibilidad de moverte. Están por toda la ciudad y las personas pueden transportarse con ellas. Una iniciativa muy buena y muy interesante para el transporte. Estamos ahora en lo que es el Museo de los Instrumentos Nacionales de Kazajistán. Vamos a entrar, vamos a echarle un vistazo a ver qué nos enseña este museo y cuál es el arte musical y tradicional de Kazajistán. Bueno, ahora estamos en lo que es el Museo Nacional de los Instrumentos Nacionales. Como pueden ver, el instrumento nacional es el dombra, que es como una especie de instrumento de cuerda con dos cuerdas, aunque estos que están viendo aquí son versiones antiguas de esos instrumentos, muchos hechos con hueso. Instrumentos de viento. Estos son instrumentos de viento. Aquí tenemos un, un dombrá pequeño y un tambor grande. <coughs> Instrumento de percusión, aquí también es instrumento de percusión. Súper interesante. Yo realmente llevo varios años aquí viviendo y nunca había entrado en este museo. Les soy completamente sincero. Este instrumento es como un pequeño violonchelo, como, como el dombrá, pero parece que la membrana que, hace la resonancia musical es una piel, es un cuero. ¿eh? Súper interesante. esto también es un instrumento de viento. Es como una corneta de toque de cuello. Esculturas. Están siendo como esculturas rupestres. Y grabados. Por lo que vemos. Esto que, ser, que vendría siendo esto, David, como de viento, ¿eh? Esto viene siendo de esto, parece que se soplan por algún lugar y se van tapando con los dedos. Para los fanáticos de los juegos de Nintendo, eso se parece a la ocarina eh, <laughs> de, Z en Ocarina of Time. Seguimos mirando. Muy lindo, muy lindo. Verdaderamente muy lindo. Muy interesante. <clears throat> Aquí vemos como una pantalla donde se ve a una persona ejecutando el instrumento del dombra. Vamos a mostrarles distintos... Distintos tipos de dombra. Este por lo que veo tiene tres cuerdas. Tiene sus explicaciones, como van, en tres idiomas. El primero sería kazajo, segundo ruso y tercero en inglés. Un tres cuartos y dos, pero mira el, clavijero afinación. Este vendría siendo para que toque Chiva la de Motacomba, tiene cuatro manos. <laughs> Tenemos como una especie de tambor otra prenda, este viene siendo como un bajo, por el ah. de las cuerdas. Tiene, debe ser de, de notas más graves, debe ser un bajo, con especie de un bajo de tres cuerdas. Pienso que sean versiones de los instrumentos de años atrás, pero con un acabado artístico muy bonito, por lo que pueden apreciar. Aquí tenemos la escultura de este señor, y parece que fue un instrumentista famoso en su momento. Bueno, en esta parte parece que tenemos instrumentos no tan tradicionales kazajos, más bien de la zona. Arábica, estos instrumentos, nosotros tenemos un amigo que es afgano y las fiestas que él hace, la música tradicional y folclórica que ellos tocan, la, tocan con estos instrumentos de percusión y este instrumento armónico, que es como si fuera un pequeño piano, que no, como un pequeño teclado, que trabaja como si fuera un, un acordeón interesante. Con, un viento. Esto más bien viene siendo, por lo menos los instrumentos de percusión se ven más arábicos. Más de, la parte asiática árabe. Por supuesto, Kazajistán es un país musulmán que tiene mucha influencia de lo que son las culturas asiáticas y arábicas. Vamos a ver algunos perrillos callejeros aquí en el centro se reúnen para conversar. Ellos también tienen sus cosas. Juegan, se reúnen, conversan. Ahí tenemos Fix, Sprocket, Caburo y Guaso. Este es uno de los hoteles más importantes que se encuentran en la ciudad del Madrid Estamos hablando del Hotel Kazajistán. Este monumento es un monumento al héroe nacional de Kazajistán, Abay. Viene siendo el equivalente a nuestro José Martí. Lo podemos encontrar en una plaza muy importante aquí, donde en el fondo se puede apreciar el Palacio de la República. Se los enseñaré ahora más de cerca. Este es el Palacio de la República, un lugar emblemático en el centro de la ciudad que en un momento utilicé para filmar uno de los videoclips con los que trabajo en una canción local que se llama Karachorga Ahora nos dirigiremos hasta aquí, que es el último lugar que visitaremos hoy, Cactovie. Nos subiremos a un teleférico y ahora les muestro estamos a punto de montarnos los teleféricos. Llevamos camino a Cactus Es la primera vez estoy aquí, ¿no? Primero. <coughs> Vamos a ver cómo es esto. Estamos enseñando el camino y la trayectoria. con la máscara, porque me dijeron que tenemos que ponerla, tenemos aquí a un muchacho indisciplinado sin la máscara, pero bueno, que vamos a hacer Ya está empezando la temporada, estamos en otoño, está empezando lo que es el frío aquí y estamos aprovechando haciendo estos videitos rápidos antes que empiece a caer la nieve. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta la nieve? <laughs> Para nada, La ¿eh? nieve no me gusta. La nieve es bonita la primera semana nada más. Después es algo bastante incómodo. Nos encontramos ahora mismo en Cacto Vie. Vamos a irle mostrando un poquito de, las cosas atractivas que se pueden ver aquí. Así que, siguen. Aquí tenemos una casa que está completamente al revés y sus distintos cuartos de habitaciones sirven pues, para tirarse fotos y buscar eh, unas posiciones como si estuviéramos de cabeza. Aquí podemos ver una escultura parte de la cultura y los artistas locales. escultura de un toro, dicen por ahí que agarrarle los huevos al toro es, de, buena suerte y da dinero. Aquí nuestro compañero y amigo David está dispuesto a hacerlo. Los huevos están del otro lado. <laughs> Estamos en un mirador en que se puede apreciar toda la ciudad. Con la cámara no se va a poder mostrar de la misma forma, pero más o menos le enseño el paisaje que se ve desde aquí. En aunque hay un poco de niebla, pero se puede apreciar toda la ciudad. Parece que la gente de la zona son muy eh, fanáticos a la música de los Beatles. Tenemos esto aquí, tiene escrito varios nombres, varias cosas en homenaje. Aquí estamos con la guitarra, vamos poniendo unos acordes, así que ya sabemos. Bueno, aquí tenemos como un mini zoológico que también está aquí en este lugar, con distintos animalitos. Estas son ocas, ¿no? Sí, ocas. Ven acá, que es una pregunta muy importante. Con esos animalitos que están ahí, ¿era con lo que se hacía la pasta de oca. <laughs> No, no sé, eso es cosa de los rusos. Un <laughs> kikiri. Un kikiri. El kikiri, para que no sabes, un gallito chiquito. Y otro mayor. Acá un hembra? Gallina. Y vemos, estos son unos faisanes. Faisán de la China Imperial. Está muy bonito. Está súper bonito unos colores preciosos. Como ven amigos, seguimos recordando y te puedes encontrar en la calle a personas que tocan estas melodías de los tiempos soviéticos. Un señor muy amable que cuando le dije que era cubano inmediatamente le quiso tocar esta melodía, pues él sabe que en Cuba se escucharon esas melodías en los muñequitos.